哎呦，他对了！观众朋友啊，你们也可以试一下，我觉得你们能做对的几率非常低啊。好，这期我们要让他们俩挑战一个斜线步伐啊。哎，我打赌你俩做不对斜线步伐啊。看一下啊，这个首先呢，这个拳套呢放到我们裆部的中间的位置，站正架，左腿站在前，左腿站在前，右腿在后，对吧？比如说你反架就反过来就好。先看一下，我演示一下啊，我要数四下，我按顺时针的方向去走啊，就是我正架的方向去走，前腿先走，看转嘣。 一个房间有四面墙，每走一步你要面向一堵墙啊，而且是正对这面墙的，而不是像这种斜着，这就不对了啊。二，好，冲那边。三，你看，你看绵羊已经开始，实际你现在是冲那边站的了。你看，对，这样，然后腿腿往这边来一点，往这边来一点，好，然后四，再走一步，回到原位，非常好啊。这是顺时针，逆时针我们要有一个挑战，这个他妈非常难的，尤其是最后一步，真的。看一换反架，嘣。 二还是反架崩，这个反架一般人不会走的啊。三，我正好四看崩还是反架，但是念一个口诀，后退一步，前进一步，再回到这个位置，很顺。我左撇子。哎，你看，他认为他会成功啊。这个镜头给他一下，来看，先顺时针来一遍啊。一好，二，慢慢的我的手呢啊。三，别动，我看手不对啊。四，走，还不错啊。逆时针走一，我反架不错，二，二反价，三，四。 看他记不记得口诀啊？你看，哎呦，他对了。哎，这是个聪明人，我跟你讲，绵羊来一遍，我看一下顺时针啊，一。看，其实，你看，你实你已经这样站了，来一啊，走啊，来二，三，四，好，逆时针啊，走，不是，你看啊，我我反正我不管啊，逆时针准备，哎，不是，你先站好，先站好，逆时针按正架站，按正架站，你看他已经错了，其实，哎，一。 啊，这个很关键了。四，就是这个吗？是吗？哎，你看不对了吧？往后退一步，正价前进一步。你看，所以说你看似简单的一个技术啊，我跟你讲，这个技术是很容易出现错误的。感谢收看，下期见。